hello guys welcome back to my channel Mithila की रसोई तो गाइस आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्टी वाली जो है आज हम मिठाई बनाएंगे और वो भी जो है झटपट पाँच मिनट में बन जाती है आप ये मिठाई एक बार खाएंगी तो आप बार बार बनाएंगे चलिए फ्रेंड ये किस तरह से बनता है आज हम आपको दिखाते हैं तरह से ये नारियल का लड्डू जो आज हम बनाएंगे वो गुड़ में बनाएंगे तो हमने जो है एक कप से थोड़ा कम हमने गुड़ ले लिया है अब हम एक मोटे तले का जो है कढ़ाही लेंगे उस कढ़ाही में गुड़ को डाल देंगे और ग्रेट करके गुड़ ले लिए हुए थे और थोड़ा थोड़ा देख सकती हैं बर है ही अब थोड़ा सा हम इसमें गुनगुना जो है पानी हम डालेंगे और अब हम जो है मिक्स करने के बाद हम गैस जलाएंगे इसके बाद और इसको गुड़ को जो है अच्छी तरह से हम भूनने देंगे और हमारे शरीर के लिए जो है गुड़ बहुत ही लाभदायक है वो तो सभी को पता है इस तरह से आप देख सकती हैं अच्छी तरह से जो है ये खोल गया है एकदम से गुड़ अब हम क्या करेंगे तो एक कप से कम जो है देख सकती हैं इस तरह से जो है हमने जो नारियल का बुरादा डाल दिया है अब हम डालने के बाद जो है इसको मिक्स करेंगे और जो है फिर एक कप से कम देख सकती हैं हम फिर गुड़ नारियल का आधा डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने जो है गुड़ थोड़ा देख सक कप में कम लिया था उसी मेजरमेंट के हिसाब से जो है हम इस कप से जो है जैसे ही गुड़ कम लिए हुए थे उसी उसी कप से हमने जो है दो बार कम कम थोड़ा थोड़ा जो है नारियल का बुरादा ले लिए हुए हैं इस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगी तो आपका लड्डू जो है एकदम परफेक्ट बनेगा इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम चलाते रहेंगे इस तरह से देख सकते हैं ड्राई हो गया है और ये कढ़ाई के तले में थोड़ा चिपक रहा है यानी कि जल जलने का प्रोसेस हो जाएगा यदि चिपकने लगेगा तो इसलिए एक छोटी चम्मच जो है इसमें हम घी डाल देंगे क्योंकि वैसे भी जो है इस नारियल के बुरादे में बाजार वाले में जो है ऑयल निकाल लिया जाता है इसलिए घी घी डाल देंगे तो थोड़ा सा चिपकना जो है बंद हो जाएगा देख सकते हैं इस तरह से जो है चिपकना मेरा बंद हो गया है और ड्राई एकदम से हो गया है और खाने में भी अच्छा लगता है घी डाल देने से थोड़ा क्योंकि उसमें ऑयल नहीं रहता है अब हमने जो है एक प्लेट में इसको निकाल लिया है थोड़ी देर ठंडे हो ठंडा होने के बाद जो है लेकिन थोड़ा सा गुनगुना जो है गर्म रहना चाहिए और थोड़ा सा हम इस मिश्रण लेंगे हाथ में और इसको गोल गोल करते हुए जो है इसको हम लड्डू का आकार दे देंगे इसको इस तरह से यदि थोड़ा सा गुनगुना रहता है तो इसमें जो है कोई क्रैकनेस जो है नहीं आती है वो सॉफ्ट रहता है फिर से जो है हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और उसी प्रोसेस से जो है इसको हम लड्डू के आकार दे देंगे इस तरह से देखिए थोड़ा सा जो है यदि हल्का गर्म है तो देखिए कितना अच्छा मेरा लड्डू जो है बन गया है थोड़ा भी क्रैकनेस नहीं है इसमें इसी तरीके से आप भी बनाइएगा और जो है एक प्लेट में हमने जो है नारियल का बुरादा थोड़ा सा ले लिया है और इसमें जो है थोड़ा सा हम इसको चारों तरफ से इस तरह से लगा देंगे और फिर से एक लड्डू को हम आपको दिखाते हैं लगाकर इसमें क्या होता है देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से सारे लड्डू हमने जो है बना लिया है इस तरीके से देखिए इंस्टेंट में झटपट पाँच मिनट में रेडी हो गया है मेरा लड्डू बनकर देखने में अच्छा लग रहा है खाने में इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से हमने जो है एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है इसको कितना अच्छा देखने में खाने में दोनों लगता है एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा व्रत में भी इसको खा सकते हैं इंस्टेंट में जब भी आपको मन करे तो मीठा खाने का तो आप इसको झटपट में बनाकर खा सकते हैं तो फ्रेंड आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ये वीडियो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय